皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんとロハンですロハンです <laughs> 残したかな嘘今日は何をするんですかもうすぐ何の日ですかもうすぐクリスマスとヘッピーニューイヤーとこの誕生日ですねロハンが人生で初めてクリスマスのサンタさんと、女の子のサンタさんを見たらどういう反応をするか、そうですなかなかコロナで外でこう遊べないから それでは今日私が買ったクリスマス衣装を、みんなで着てみようと思います、ちゃんと買ったのまた変なの買ってないやろ <laughs> お前の趣味をそれ俺になんかやんのやめてよ本当に <laughs> そっちのなんていうか性欲を俺に使うのやめてよもう違うよねまあまた女の男じゃないんだ俺あ女の子ではないよ女の子ではないの <laughs> まあお前の好みやろ絶対みんなの好みみんなの好み じゃあ私から先に行きますかそれでは着替えていきましょうはいはいなんかおかしいよ何 <laughs> お前さまあまあ肩から行くけど <laughs> うん、どうでした準備できました ちのすごいなパンパンパンパンいい子やパン全然考えたサンタじゃないじゃん本当だ本当だじゃないでも似合ってるねああサンタだよああメリークリスマスすごい結構これあれだ いやないよえカないよカないよ、普通にそのままだよゆかのクリスマスじゃないゆかのクリスマスえーまあすごいまあでもでもなんかでもなんか気分的にはそんな悪くない <laughs> わかんないけれどわかんないとこからなんかちょっと自信が出る感じ、 No. 지가? 그 지금? 저 이거 되게 예뻐 보여. 진짜? 어디가? 여기가. 니게르나. 듣기만. 아, 여기까지 이 네. 아. 너. No. w h どうしたの Mahan, 어때마음에들어마한やっこれ好きなんだね前のもありますよこちら二人だけではちょっと足りないかなと思って、はい、ロハンのもロハンのも用意しました用意しましたせー バン餌食べるんだ餌食べるんだうん、うん、はいこんな感じの私たちのクリスマス2020でしたまあ、今年はね外でこうワイワイってはできないからこういうふうにちょっとクリスマス気分を味わうためにコスチューム買ってみましたまあちなみに全部ゆかの好みですが <laughs> まあ、うちらの家族の男2人は、まあ、利用されるだけですからねはい、 <laughs> 大丈夫はい <laughs> お前マンサだけかいはい皆さんも今回のクリスマスは、まあ、安全にそうだね安全に、うん、こうやって家族でみんなであそう <laughs> れも見たいけどねそれは。 ではヘンボッカクリスマスですはいメリークリスマスメリークリスマスああありがとう <laughs> <laughs>